Bonjour à tous, on se retrouve pour euh, l'idée de trade sur BTC à surveiller pour ce week-end. Donc globalement BTC il a fait un mouvement en 3, ok, qui est venu chercher la zone de vente donnée par l'algo, vous voyez ici en rouge, qui a rejeté comme il faut, qui est venu chercher la zone d'achat donnée par l'algo, qui remonte. Ok, donc on est toujours dans un range de consolidation. Là, pour moi, je reste toujours sur une idée que on a trouvé ou on va trouver une vague 4 et on ira chercher la 5 dessous. Mais encore une fois, on trade que ceux que l'on voit. Donc, on a un pool de liquidité qui est détecté ici, ce qui peut faire une jolie target. En effet, le prix pour monter, euh, il y a un gros gap ici euh, à aller chercher. Donc euh, si on y va, bah, ça veut dire qu'on pomme vraiment beaucoup. Donc pour moi, le plus facile pour le marché, c'est d'aller d'abord chercher le bas. Donc, je voudrais idéalement vendre dans cette zone-là. cette zone, on l'enlève, elle a déjà fait effet. Voilà. Je voudrais vendre par là, idéalement sur le R1, au-dessus du high de la veille. Et pour ce faire, je vais surveiller attentivement deux zones d'achat. Cette zone-là, qui est vers 20 400 jusqu'à 20 200 à peu près, qui nous permettrait de prendre le lot asiatique, qui nous ferait un pattern de continuation là-dedans, et on target le Previous Daily High, la zone ici, le R2 et le R3 si nécessaire. Enfin, si possible. Mais en tout cas, la zone euh, pour moi à longue, c'est plutôt celle-là, pour rejoindre au moins le previous daily high, ce qui fait un RR brut. Je vous rappelle que je ne traite pas en limite et en stop loss, enfin limite avec un stop sous la zone. Ok, ça fait un RR brut de 3,46. Ok, donc ça c'est excellent. C'est-à-dire que moi j'espère rentrer là-dedans sur une unité comme le 5 minutes, donc avec un RR beaucoup mieux, d'accord, qui pourrait facilement atteindre 10 donc voilà, là on trade sous l'open euh, du jour et de la semaine. Je vous rappelle que la semaine, pour l'instant, on a open ici. Ok, On a fait le bas. On est revenu. Et si on veut faire une bougie boule, qui ressemblerait du coup à un doji, il faudrait venir là-dedans. Ce qui nous ferait une bougie qui ressemble à ça. Ok on a rejeté toute cette semaine, tout le, toute la semaine, et on pump le week-end. Inversement, si on accélère à la baisse, on va avoir une bougie qui ressemble à ça. D'accord Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on monte. tout là-dedans, là je veux des ventes, là je cherche des achats. Idéalement, j'aimerais d'abord qu'on attaque ça pour trouver un setup d'achat qui nous ramène ici, ici, ici ou ici et là, je cherche des setups de vente pour viser, euh, pour viser la target H4. Voilà. Pour viser vers 18 792, 790, 18 18 900, toute la zone là. Toute la zone là-dedans. Et idéalement, la cassure du lot ici. Voilà, pas plus long. Je pense que c'est clair. Euh pas de précipitation. S'il veut accélérer à la baisse, qu'il y aille. Euh, j'ai des shorts plus haut. Mais s'il veut venir ici, c'est cool. Mais j'aimerais bien qu'il file le long euh, en premier. Ok. Ça me plairait plus. Ça me plairait plus. Si jamais cette zone échoue, c'est-à-dire si on fait ça en fait, si on rebondit dans cette zone, qu'on tape la zone de vente et qu'on va ici, je regarderai quand même ici ou ici, voir s'il n'y a pas moyen de choper un petit achat, mais ça me plairait beaucoup plus la dynamique haussière comme ça. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end.